いつでもスマイルしようねとんでもないことが起きてもさ可愛くスマイルしててね完璧なんかでいられるわけがないだろうねえ笑ってくれよいやあ られるわけがない